Жила була дівчинка. Пішла одного разу вона в ліс погуляти і заблукала. Вона була кацапка. Чого кацапка? Тому що вона пішла в ліс на учення і заблукала. Ну, які учення, не вигадай. Просто пішла в ліс погуляти. Почала шукати стежку додому і не знайшла, а пішла до якоїсь хатинки в лісі. І тата каже, хоча пішли такі димучі, ну чи в лісі живуть. Та ні, це була українська хатинка. Така біленька, чепурненька. Спереду був гарний парканчик і квіник, а позаду хатинки великий город, такий доглянутий. Ну, а, ну добре. Ну добре. Зазирнула дівчинка, і в хатинці нікого немає. Бачить, нема нікого, то вона зайшла до хатинки. То вона все-таки качапка. Тільки качапи тирають чужі хати без дозволу. Ти сьогодні засинати будеш чи ні? Вона просто зайшла, щоб запитати, є хтось чи немає. В хатинці ті жили три ведмеді тато, мама і ведмежа. І їх не було вдома. Дівчинка увійшла в їдальню. Падала чапська. Побачила вона на столі три миски з юшкою. Перша миска була дуже велика це тата ведмедя. Друга миска трошки менша, була мама ведмедиці, а третя синенька мисочка була медвежатка. Дівчинка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої миски. Це, ну, звісно, задімна потвора. Потім вона взяла середню ложку і покуштувала середньої миски. А потім взяла маленьку ложечку і покуштувала синенької мисочки, і ведмедикова юшка здалася їй найсмачнішою. В чому вся їхня сутність? Вихнем блюди з чужої миски, відкусити чужої території. Дівчинка захотіла сісти на стільчик і бачить біля села три стільці. І один великий, другий трохи менший, а третій маленький, синенькою подушечкою. Вона вилізла на великий стілець і впала, вилізла на середній стілець, і там їй здалося незручно. А потім сіла на маленький стільчик. І аж засміялася, так їй сподобалося. Люди з чужої мішки відкусити чужої території. Дівчинка захотіла сісти на стільчик і бачить біля села три стільці. І один великий, другий трохи менший, а третій маленький, синенькою подушечкою. Вона вилізла на великий стілець і впала, вилізла на середній стілець, і там їй здалося незручно. А потім сіла на маленький стільчик. І аж засміялася, так їй сподобалося. Потім вона почала на ньому гойдатися, стільчик проломився, і вона впала на підлогу. Карма в дії. Ти сьогодні засинати будеш чи ні? Як тут ляснути, якщо этот твор меня вибісює? Приступив на бенді, на асамблеї ООН і так лише засинати. А ти ж не дослухала. А потім повернулися ведмеді додому і дивляться, який страшний безлад у їх хаті. Хто це їв з моєї миски? запитав тато ведмідь. А хто це поламав ці наші меблі? спитала мама ведмедиха. А хтось вкрав всю нашу побутову техніку? запитав маленький ведмедик. А хтось зірвав унітаз? спитав тато. А хто прорубав дирку в підлозі і насрав в неї? спитала мама. Ось вона, сказав маленький ведмедик, бо побачив дівку на їхньому ліжку. Вона підірвалася, кинулася до вікна, щоб втекти. Але батько дав їй боковий в голову. А мати ведмедиха збила її з ніг, а маленький ведмедик скрутив їй руки і ноги і викликав тероборону. А потім ту дівку обміняли на 200 азовців. І повернулася вона в своєму Газранська і здохла від цирозу печінки.